Galera vem chegando na revoada. Deixa o seguro aí, menino. Bora, porra, menino. Apaga tudo, deixa o baile no escuro, hein? Cifrão não Cifrão Bé. Tá lindo, escuro, hein? É rave na ruinha Vai fuder de meia-dia Até meia-dia do outro dia Vai fuder de meia-dia Ela vai descendo com você ela vem batendo, cai, cai, descendo. Pô, o sol enxugar, ela taca a budinha batata. O sol enxugar, ela taca a budinha batata. O sol enxugar, ela taca a budinha batata. Bebê tá se envolvendo, bebê tá se envolvendo. O sol enxugar, ela taca a budinha batata. Falta quanto? É o DG e o...